кеһенен быһа фирге саха сирен информационы бери күнү түмүктүр тахардың көрөгү студияга Иван Яковлев лалибин маңнай сүрін саныттан кылгастык билсин. Таапты үрәк 90 утун қайыр бұхыққа сақал тақсан суғаллы көріміннен әрәлілер. Сир от Курада илигіне республика үрдінен номны отыттан тақса бахар тура сырытта. Оны туғаннақ сұлыспалар ұхата барбаққа умыллардылар. Мирнеге үйеләк тұту, Илдархан политехнический лицей спорт салатын маңнаги тирағын түхерәр үйеріләк тірәхіне күтінна. Ан музей күнін чәрчетінен бастыңларға Илдархан бремиетін тұттардылар. Кылуолун атынан үнкі национальный театра көрәчілерге бәрт тендірекіне тұрорырыны бәлемнер. Таатта луһун кенеттен ыты көлтен түйет аңар көстейчі сытар тырахан хелегер таатта ұрақ 90 утун қайыр анал шлюз регулятор бар. Бу ұтағымын тәңнер автомат бұғытығар сақал тақсан, сонна тута бөғіргөтер үлі сағаланна. Бор бұхыты кутуға үрімөннүр әбәхінестәғ бәдірәттір тәлтті ылыста тырыгын элегер келен турабыт ә, бу манна тырыгын элегер сискестен жүрүс регулятор үлелир окудук татты утун калаан ә, утуна хардар хыллах ә, үргүлдүрөп келен билигин булдагана бу жүрүс регулятор быт уну тахамнан ардар быһыта сахалланан ол ол кенне бор быһыт ол бор быһытын боргүтү үлете бара турар билиңе туругунан бу тыраха нехелегер у тахама тұрар турар ол онтан онтон аллараатан нэһиликтер битир чөккөөхкө бурубулга өтүгөгө уутахама теннеһен турар бу аллараатан нэһиликтер бит куртулуу болор уттан куртулуу бололарын тухукар бара тураллар Айылға хуктан мас оттылларын сағана кыраттан да ойырға отырын сөп. Хайуе республикаға отут екке ойыруата көз жесірітті. Бұл жон жалағайттан чолан өрт отуттан тақсыбытын бәлетілдер. Манаха бүкіндерге Гидромет Сулуспатын ардағы түхерер анал сөмелі өтәкеліға. Бұтығынан үлдер Қанайсы Николаев ехетіндерді. Ман сәргебе сыйын саңата палярны авиалини компания атыласпыт. тардағы түхерер анал сөмәлі өтін Бу ал кәлләғіне ойыр бахарын умыллараргәрі болбаққа, Кураннабыт улустарға бұлыты ұттаран ардағы түхәттер ектірі. Очытугар тыға хайстватын салатыгар билле көмөлөк болуден Илдархан белетәті. Сир вот кура дәлігіне Республика үрдінен номны отуттан тақса бахар тұра сырытта. Оны туханақ сұлыспалар ухата кенгете барбаққа мұллардылар. Белетір болақа экология салатын чақшытынан бұлырын батчаларға екі бахар ота көже сылжыбыта. Теманы Василий Сафронов салғыр. Сер уот кура дэлигине республикар дүнен намны отут сетте бахар турбут. Эти хегер хонуга серге отут икки уанна тыга бес ойур уотумайды. Оны туханна сулус балар кеңеппекке муллардылар. Белетир боллақа экология салатын чақчыларынан былырын батчаларга икки бахар болбута. Э, жители республики не соблюдают правила пожарной безопасности, производят выжигание сухой травяной растительности, э, находясь на территориях э, земель иных категорий. Сейчас по данным пожарам проводится расследование, виновные лица будут э, выявлены. Естественно, э, основной упор будет стоять на собственников этих земель. Білеген авиалиясы ғыраны тәрілтәтігер ұлыстар сірдерін оттарын отудекке ұстар камераның кәтелдер. Аппараттар бәхөліктен отуд километр әргімтенен суққаны әргітче қабалар. Оны тағынан байыстар жоғырстыбалара кытап бұд. Бәтірі алустар май бадақтары үксүн хату алустар гәҗеп бытык ту учебный подготовка парашютный подготовка ахан Урукку итағахы бұхағахы ұчуттан тәрәхін үлі лаппа кәңәті. Авиалеса қыраны тәрілтаға әбейсіз э бейін кехіне үліға ыллылар. Онан қалбан 500 тақса байес бар. Мантан сорықтыра парашютистер, оны десантниктер. Кенелері әрді анан өрәп біттері. Пожар Э, Оны кис майтан арыллан маран бу аспыт өрөвүллерге 2 субо аспыт өрөвүллерге 2 күн э, уже патрульге көпүпүт. Ол патруль түмүгүнөн оттон Жукускайдагы лесничествога, онна намнагы лесничествога 2 оттон биди наземне бахар булбут. Саңа үләлі кирбет олыптары қайдақ бағары бақсорға қораттағы базаға жарықтылар. Білімнені арас көріңнәқ, қолыбор үй ұстата өрінен парашютынан 12-ті түйіқтақтыр. Оны инструктордар кетен көрілер, ғиялар керделлер. Бұл тәрілті бітер улахан үлі аспыда, хаңа келбей жону жарықтағына. Бұл өпсайынан сүз 210 десаннегі өретті бүт, ол тағынан беоған парашутиге өретті бүт. Авелес охраны терлте онон оюр уотунмуларыга балатча белем. Республика үрдүнен опсая 10 миллион гектар сири халлантан кетен көрөр. Уот көжүддагына түргенлик барар. Василий Сафронов, Семен Семенов, Саха телевидениета, Джакускай. Миринедегі политехнический лицей спорт салатын маңнаги түрәғын түхәрер үріләқ тәрәхіңе Илдархан кытынна. Бұлан бұхытынан бұл спорт салатын ақсын негадері тұтан бітерек тәқтір. Илдархан жағалынан барықтақ үлі барықтақ үлебін ол қарчытын сүйсеттуін сәттемелуіні тұту министерствете ұтықтақ. Республикаға жону харбар жеттен көрі программа бұлан бұғытынан туолан хәрі бұйыл ити тосқол итінен ағуын әлбәқ квартирала жет тұтулан үліға кейде. Оның 2-17 сыл 90 маңнаги күнігер дері қарбағынан бұд кәріске түйімәғін түмік төқтірі. Кәлер сылларға, ұлыстарға чуолан алдыңа Ленскейге үйе білуге тәтіміне бары. Оның 2 хүрбе 5 сыл бүтір дері программаның 6 тұхыншаттан тақса кейі саңа желіне. Анағая қонуғынан осколаны бітерәтшілер келім сударсыны экзамены туттарықтыра. Бүлі лұғығар хүрбә алты оскола бара біт боллағына бір келім экзамены туттарарға 12 пун үлеліға. Бұйыл қас оғы ұлы сүрдінен осколаны бітерәрі сылжарын, онына экзамены тутар қамығы евлетін туғынан келер материалға көрің. Бүлі ұлығынырына бұйылғы үйрақ жылығар 11 қылағы 201, 90 қылағы 309 ағыз верін әчі бітірі. Оғылар баруба тұргытуларын ағын, әннігетін тұттарықтақ экзаменерге күйістәқтік бәлімнені сылжалар. Бұйылғы үйрақ жылығар 11 қылағы 201 өрін әчі олы сүрдінен бітірер. Оге форматынан сүрбөйіз оға тұттары, дұрубетінен қатшақтақ 2 оғы жиға тұттары. Опсая 90 қылағы бұйыл 309 ағыз ағы бітірер. ГВ форматынан 6 түйет оғы, ОГ форматынан 330 түйет оғы. Сүрін экзаменнер ұмайын сүрбет өткеніттен 5 ұйын 17 күнігерінділі ұтылдықтары. Бүлі ордын үйіс нөмірді Герой Степанов атынан осқолы 11 ісқылағын өрінәтшіті Андрей Наумов медицин өлі әді болар саналақ. Мен болағына биология, химия, русский, онна математика базовый тұттырабын. Мен Бәбір сыл сорок тұр ұрмытым, тоққа керек тақпынден, медицинская қа. Оның бары бары не Бүгін болғаны русский пробный болбыта, хүрбәті заданилағата, хені ата но мен хана бар бартын хөкком ордын бияным. Бағалақ үйеріғі гәрі тұттарсан керергер, әрдеттен талбыт бір кәлем экзаменлерін тұттарары бәлімнелер. Манна бәнне тәрбит боллыққа ұлы сүрдінен осколыны бітерер оғылар экзаменлерін тұттарылырдар, бәлемнен юлеті күйістәқтік бұлан бұхытынан бара тұрар. Алексей Зықарап, Иннокентий Кулисов, Сахатели Бедниеті, Бирюлуға. Ты хайсуатын доктора профессор Афанасий Чугунов ағуын бес үбілейдәқ сағын көрсі жүкізкайға Чугунов ағылары ден ты хайсуатын салатығар анаммыт жоннар бүтін Росиятағы научной практической конференцияларын тәрені ұттылар. Тәрәйін итінен опсайы 9 сексеулеләті, онна барытығар сүйс уан сәтті саяпқа кирбит Санатар болаққа скола оларғар Чугунов ағыларғар төс сүстен тақса оғы күтті бұта. Бұл конференция бұл о атын регион үйренячілері оны тоқ студенттер кыттылар. Орта үйрек оны высшее учебное заведениялар үйренелдер. Олар Москваттан кыттылар, Ставропольдан кыттылар, онна атын тхайстау бар университеттер имбар кытталар бех. Бут заявкалардан көрдөкө темалар хүддях арас, хлор ушкола алар ипу темалар болана, рысневодство кенер албах тема бар, хру тух ханга сортуунан, либо болана ти цифровой технологияны хайдах тхайстыр кутуанарга Үбі ағы қарчыны сөпкі тұттар олық ерде біле болла. Горной лухын бес нәхілегер олық тоқтыры үскін ұстата үбі қарчыны сатан тұттарға ағарға соттурға үреттілер. Кихере барыта үп чейгетегері білейләқ, көрілләқ, жоғырдақ болбат. Бұ сананын сеттерін мағанын хелеген күбәйе кәрәң ардар сүйлері бұрайық сұруянлар улус бағылығын граныгар кыйылақ болбыттара. Онон бұ улахан үлі, олыққа кирергер теректеметтері. Бұл manna öğrenenler otun bəylərgər bəğə bilinlər, söptəxtük qaçıların uğrununlar, bu bilini üya maşinliktar nahar bəytilər, волонтердара қарчыны сөпкі тұттарға, же бюджетін ағырға соттурға, бұланырға, қарчыны ипотеканы түргенік оғыны қарчыны тұттарға үйеретер арас темелері хабан кәпсәетілер, практической сорудақтарынан чеңеттілер. Финансовая грамотность оны мистәтчівін ұрут, маннык әлбәқ мастер-класс, марафон енетіләтчіде, антон бүгін ровно қатаманна бияға горныйға кәләндерді үйереттілер, сөйбәті кәпсәетілер, қайдақ қатшыны әпкі туғанарға, семейный бюджеты катыран туганарга налоговый вычет туган олысын онна маннык үчөбайтык осколага оголорго эби үрэх кире буллар бэбит таламытым булар бүтүн тох үле болокка хэбин кайда качыла бүтүн ә, ким болон элек тэхэп Бирдилен олохтохтору эрекетары болбакка нехилектер бүттүүн тахамыгар, эмие үлениқтылар. Грантовай күрәхтерге кытты тула, үгіз кейін кәпсеті егдылына. Адлияна Тастырова, Михаил Мордовской, Михута, Горнай. Саха сарына бастакы көліне интеллигенциятын чағылқай Сержите Василий фарав күлімнүр атынан народ кен тұттар, ұтықтыр. Кені тыхынча ағыз 116 сыл ұғымын 10 күнігер күнүгөр әбітен. Бүгін бағалы Никифаров күлімнүр үті атығар сүгүрүен общественность кені өйдөбінігер, оннан мәңе доскатығар сібәкі жөрбетін урда улахан үләтін санан аста. Саха санаатын саргылабыт, сайдар үйнер солын тәлсібет, Василий Никифоров күлімнүрге сүгіруе, Жан Серге бастан Национальный библиотека тағығар мұғыннам. Ол историялығын сетімнеяқ. Он тоқсы сүйе бүтүйтігер бағалай күлімнүр көғіләйінен. Саға сәрегер Норвот библиотекалары арылдан сырдық артық кеңе Тыынча ағысыз тоғуан алты сыллаққа Норот библиотеката аан бастан бүліге терілебіте. Ол кәнне екі сылынан орта қаламаға оны жүкізге көрәккім. Иті тыынча ағысыз тоғуан ағыс сыллаққа әтем. Онын екі тыгынча тоғы сыллаққа Бағалай Никифоров атын үйететен бұ Национальный библиотека исторической салатын эркинигер э, мәңе досканы оңыр бұттыра. Били кейіне библиотека аспыт біліңін кемі қолбуыр түмел, саға театра бешәйті сурналистик адам. Бір тылынан культура духовнас өттігер түйерағы түйербіт кейінен бағалай біліне біт. Итейін отайын сәтті күні республикаға сақа бешәйтін күнінен бігергенен тұрар. Үйерағынан, өйінен сананан бәт болан, Ахахеттеннеңе э, олығы білерігер чепчики судургу хоғыз боларығар саналарын әппіте. Ол еңдекіне қағеттірі түрітті әбіте. Бастықы республика қағеттірін тіриячінен онна оны тахарыға улаханды үлеләспекке кейінен ағабын. Бағалай күлімнүр бір солталаға очатауы сақы обылағығыр демократ-либераллар арас партияларын бағылан көйлен нар нұротым дойдым туға дейін тұруласпыта. Кені тылы өхі Россия кең уарғатығыр яғыннаға тұрорсуутун ылналдыра. Күлімнүр өсі бейіне жағыныға кен қардылары бұдам, автономия олықтануытығыр біге тирағынен бол Э, Максима Мугавы, Степана Жукова, э, Сида Барахавы, Степан Бағалаевы, итен тахак бұт жонноры кытары алтыс бұт өлеләбіт кейтінен болыр. Онан кені оруола бөбеге Сақавыт республиката автономный боларыгар, ендікетін кені сайдарыгар, улахан түгі оголлахтар. Саха бастығы көліне үйрақтияқтырын сиржите Бағалай Никифоров тыынча ағыз сүйіз алтын алты сылаққа ұғыс алдын дүпсінігер көнсірін көрбітем. Білгін күлімнүр атынан борғоңы культура дұқуымнас кейіне библиотека үлелейлер. Әлбақ кеніге бешәттенне спектакль тұрырлыннам. Сыллата күлімнүр атынан сударстваны биремие туттарылар пақтанабыт кене атын тилиннербит онна кене атын үйетитиге үлелехер жамутугар ол курдук кене атын үйетип тилинериге үлелебит ирейда э, Келеоринаға Иван Федосеев досоға бігі бастакы президент Михаил Ефимович Николаевка сыл хонук балысқан түргенлик субуллар оны кытары күлімнүр сүнкен үлетин биллибетех өрүттере жеңкерер ол ата сахасарына Василий Никифоров күлімнүр норуокка анаабыта өссө далағынанан ихер Екатерина Мосова Иван Царгумов Жакускай Анды дүтағы музей күнін чәрчетінен бастыңнары бе санал атынан талан меценат Михаил Габышев атынан Илдархан Бремиетін тұттардылар. Итенне чаты жоны сәргені түйоға кәріға ғуяр үләлерін ехін мақтаннылар. Тәрәхін кәмегер культура министері Юрий Куприянов сақа сіргер ағуын тоғыз түмәл барыттан аспы опсая 600 тұхынчаттан тақса кихи арас бұстапқаларға музей ұйтар тәрәхінігер сұрыттылар ден. Бәлет әті сүрбекке хылтымыгынан э, музей года номинацияны ылбыпытыттан хүрдән долгуйдубут, үйөрдүбүт. Спортивный ойнуларга былырын э, э, Икки стынын ылбыт таз жаға керемет беге улуспыт халалтатыгар Алексей Васильевич Федотовка управление культуратыгар культура бүтүлэхеттері бары суботун здание в келдерен бит, беге үлебет камнаспыт бытан кәңәте, э, холбар посещение бутырды болуын, спортивинал нюларга тоқ бар республика ұлжыттара э, барта календар көрділер, ейттілер. Отын бүгін ұз алдаңа сәхен аржықы атынан қырайы өретер ұлыс түмәлі бороған кенігер көхін кәлбіті сыл болла. Эти қылғас керчік ұстата түмәл туттан ғытыттан сағалан ұтшаты Агам, састақтыры арас темалақ бұстапқаларға түмті. Төмәрейге қастыйымы ұраты темедерді бұстапқалары тәрейер. Еккес мәндеменге кереті күтті ұлыспы сұстуреті сағыламыд сере салғы ұрақтағы сағынағы кәм, сақа сударыстығынан түріттен еті күттік мұндықтар, граждансқа онағы дойды ұлу серилерге аналлақ сағыла, етең әті қағыстығытын чолу үліхеттерін экспозициялара ұлықтақтыр күттірін тұталар. Ордық верінәтчілер ұлыспы сұстуретін бісәлілер. Нәлекбит э, кинигер көһөн келеммит э, ыытар э, тәрәһимнербит улус эре тахынманан болбакка республика тахыннан выставочный проекттары оңорон саалаатыбыт ол курдук Илдархан Граныгар боллун президентский фонд культурнығы инициатив боллун Э, президент граны болдун бо кайсқаларга бараларга руттон биге проект хорьямыт кыттан эме сагалатыбыт ото өлебит үтүөт мүктердах боло диэн бит Темел күнүн серге улуспыт чолу кейте, обсастуна мунополитический деятель Василий Васильевич Никейпарев күлімдүйір бүгін төрәуті сүйіс бүйін сәтті сыла. Төмәгі сақасударастымынан историятын кепсир мұндыққа күлімдүйірген Аллах тұхынан экспозиция тұрар манна кини үлетін билсебит, туттубут малын көрөбүт. Этен нүтөмөл сыллата күрімдүрі ченчиер беретер өлілері ұйтар. кини научный өлелері, сұрыппыт сұруқтара, бүрінюді де саңа түрді қалбақ сборниктар, кенегелер тақсалар жолыру бейгелақ үйретен мететенлік үйретен жоңға сәргеға тағарын еқтайық Күлімдергі сығындаақ соның болын жынан қартысқа болар. Қартысқына Станислав Панасия бұл бұд. Манны күлімдүйді Николай II ырақтағы қоруына кәтір жөрі күнігер сылжан Москваға тұралдары үйететілі бет. Көрәтбіт көрдік ортоқы бұл бағалай басын дейварав күлімдер тұрар. Еккеттігір балана те документтан көрдіққа ұлыс құлбалар бар бұттар әбіт. Елін қаңанастан деп чекап, онна бұ Петр Афанасьев. Онон саға барағайдан мүттімет иккис тыынынан кәскілләк бұланнардаақ, оны тодоры соруктардаақ. Аял Молкутин Петр Гуна Владимир Капырин сақа телебейден әті ұсалды Бұл күн чәрчітінен кеснафон ұткен атынан нүрбатағы нұруттыр доғырды хуларын түмәлі бір бәлі тәрәхіне ұтта. Атыр бұд білділі меценат Степан Алексеев Бохуд сөз соғыда қалын қалбыт бұлыргыз қыла тампарғыр хүрбәхі сүйеға аты ген әйгетін көрдірір сәдәқ бұстапқаны тәрейді. Манна лөхме луғын крайы өретір түмәлі көмі болан ұппыт бұлырғы қартысқаларын жон көрітігер тағардылар. Биллерін күрді хүрбәхі сүйе саңатығар өлі аты әрген жарбанғата далаһыннақты кытыллара манна атыр быт атыһыттар байдар мустан улахан жарбанканы тәрелләре. Ол кәме иле бәйтінен көрбүт кыттыбыт кейінен Степан Алексеев бахут болар. Кені жонугар сәргетігер үгі сүтіөнің орбут, газ амарақ сыхынағаты ден жон сәрге ытықтыр сыналыш. По нашей просьбе вот сотрудники Алекминского музея нам предоставили именно вот тематические вот фотографии, которые вот именно открывают тему вот торговли этого времени. И, конечно же, мы в этой выставке а, раскрываем жизнедеятельность нашего известного мецената и купца Алексея Степана Прокопича Богут. Здесь в этой выставке мы все вот поэтапно все показываем и рассказываем. Жүгіскегі Юрий Гагарин атынан культурына аныгы искусство кенігер Сан-Петербургтан сылдар қартысқаға түхерер Андрей Жилин выставката арылына. Кене өсі 16 сыллаққа сақа сіргер екке экспедицияға сылжан ара сиделәғ жарықта жоны қартысқаға түхерен барбыта. Олар істергер ойуну ты сирен үлігі жонын камера қарағар қатан үйетіп бітем. Андрей Жилин опсай 5 тенче керіңе қартысқаны түхер 10 онтон талылы бұттарын ылан саха типографические портреты ден кинигени бәшәттіктен тахардам. Ол үләті Санкт-Петербурга бар Эрмитаж библиотекатын фондатын қаңатта. Сыл бастыңдарын бәлетирттері әхін Филипп Ахулопкапа атынан майор тосколатыгар май бала ден аттынан 18 төгілін ұтылынна. Бұйыл оскола хүрбе бес сыллақ үбілуін кейін далағынақтық бәлет әбіттірі. Балға сыл өтімігінен үйрәққа бастыңнары, туйгуннары, спорқа, айар үліға сетехіләмет үйрінәтшілер бәлет әтілер. Итіні сәрге бастың үлілі құрығоқтары, кластары, педагогтары нағырадылатылар. Мансәрге улус, нәхілек, оскола кен тұттар жонын атынан 15 анал стипендияны анатылар. Үйрәксілігер оны инновационный үләбітігер. Бастың алскола атын ылары сетестебет. Ол күрдік Саха Республикатын ил тарханын гранын ыларғы ыллыбет. Онна Дмитрий Иванович Тихонов бұыл спорт национальный көріннерігер бастакы оғылырго Спартакияда анабыта. Оно бастакы местені ылары сетістібіт. Оның юрибит үгіз. Кыз олын атынан үнкі национальный театра ден аттамыт спектакльге бәсейін алты күнігер Джон Серге жүлігер тахары. Бұ олонқо оны сақалы олы олоғырбы тұраты жүхүйіні Сан-Петербургтан ыңырылан кәлбет кәргенні Олег Марков онна Вероника Кулагина ден аттақ соллақ хореографтар тұры ұрықтыра. Кенелер сыл ұстата сақан наротын фольклорын кытта ұқса білсібеттірі, отын спектакль музыкатын композитор Ян Круль сұруйда театр артыстарын тағынан посельскаялар аттарын сүгер балет осколатын әтшілері күттіқтыра. Сақан ұруатта бәтіме тоқты дикти үйелерден үйелерге бәрілі бет, идекәл бет өбігілер сағаттан бәлерін сетіліне ағымықтары бет. Ол тоқтарын тұтағы жалар бет, үгістерін. Онан болланы біхи Қайдар ұлсығаммыд, мұсаханар ұруаттың туһунан суруллу бу элбәккенигине ахту диетлер бир солыстата уанна де ылсыгаммыт бу үңкү театры артистары кыян үңкүгүр кахтахтар бидден сок түбүт манны келем бараммыт бастан бихи талбыппыт роллары каннык ким ролы э, таба маннык үңкүгүн э, сөбүйден аны сөптүбэхенлери бит ол ихинде үйереннер үлелияга хиджаллар Манан саға сәлі информационна бері тахардың түміктүйбін әтәңі болуын көр қадері.